Kalau ada orang yang berpendapat syariat Nabi Muhammad itu raiso menghapus syariat Nabi sebelumnya. Maksudnya fil furuk ya. Tentu kalau tauhid sama semua ya. Kalau tauhid sama semua. Kalau tauhid gak mungkin salah, saling nasah manso karena semuanya apa? Sama. Tapi kalau fi furuil fikhi atau syariat itu mung, mungkin. Apa? Mungkin. Kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariat Nabi sebelumnya, maka orang itu adalah man lahu mana. Orang itu harus kita lawan. Misalnya orang wong tetap sholat neng Baitul Maqdis sebagai kiblat dengan meyakini wuki kiblatu Ibrahim Musa Isa laiku kudu harus kita lawan paham ya mergo syariat nabi menasah kiblat sangka Baitul Maqdis ilal Ka'bah Wanas khoba di syar'ihi lan eng nasah sebagian syariat nabi bil ba'di sebagian sing liya ya ajis menangono sira membolehkano sira dan internal syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di internal itu juga ada nasah mansuh masyur kan Nabi dulu itu kalau nyekel gedang goreng misalnya atau nyekel jagung bakar itu wudhu mereka apa api itu simbol neraka jadi dulu awal Islam seperti nak barang makan gedang goreng atau mangan jagung bakar itu nak sholat wajib wudhu senajan itu urung batal mereka api itu simbol neraka masyur al wudu mimma masadunar wong wajib wudu nak menyentuh makanan sing tersentuh api terus akhirnya dinasah ambek tanpa wudu jadi misalnya nabi kok menangi wong rokokan ya kon wudha wudu <laughs> jadi nyekel gedang goreng eh, kon wudu mereka bersentuhan ambek api padahal itu mau mantan mantan bersentuhan dengan api gedang goreng, telo goreng, telo bakar apa menaik api ini kok ngalori <laughs> apa menaik bareng ana komat apa kados teng masjid rokokan bareng ana komat takbir bariku bluke cek metu <laughs> kula nunate ro dhewe ya Allah iki piye piye ana komat terus rokoke diusep-usepno ning pojok masjid terus Allahu takbir <laughs> dene lali bluke ditok <laughs> tengah salat bluke Ya Allah, ya Allah. Lah ngene kene sing wong alim ditakok, "Gus hukume batal ta ora?" Ramelok ngrasakne rokok kon mikir. Lah kene ra melok ngrasakno rokok kono mikir hukume. Sing jelas aku muga-muga salatem ra ditampa pangeran awe mrene ngono. Akhire dibaleni, tak baleni ngono Gus. Baleni karepmu ora karepmu pangeran butuh kue ya. iya, wong nyekel gedang goreng sing wis ra ana apine wae wajib wudu. Apa meneh nyekel rokok. Lah iku awal Islam. Terus dinasah ambek ngene ku ora usah wudu. Alhamdulillah. Iku jenenge wanas khoba disarihi bil ba'di ajis ya. sama dulu wajib qiyamul lail itu maksimal 50% eh, plus napa 50% plus dulu wajib jadi kok suwengi iku kira-kira qiyamul lail minimal 6 jam ijine apa qumil illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila jadi awal Islam malah qiyamul lail itu jumlahnya harus mayoritas jadi 50% lebih terus dinasa ambek limang waktu tok Iku emu orang menitan berarti songko 6 jam jadi biro orang menit yang lima biro. Salat waktu bae pirang menit? Ora ono nek 5 menit jengkek. Kira-kira sing umume kangkang itu. Oh, kok tiga akeh temen. Kak sing bener, sing bener, sing jujur. Dua setengah ya sama ini. Dua setengah peng lima. Di sini aku bandingan enam jam. Kumilailah illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilah. Usit alaihi warotilil Qur'an atau rutilah. Saya ku pangeran oleh gojlok umat Nabi alimaan sayaku numingkum mardo. Aku rojong nak iki ibadah buat lakoni malah kelaran gue. Alhamdulillah pangeran perso nak umat Nabi sing ini kau ibadah nemen-nemen, kelaran. Paham ya? Melainkan kan tak kok ikang ibadah kok biasa nak kelaran. <laughs> Mereka pangeran biambak ketika menasa itu alasannya apa? Alimaan sayaku numingkum mardo. Ya, sing top ya wa akharuna mingkum, ya tribuna, apa. fil ardi yabtahuna ya. dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang berarti kan energinya nanti terkuras daripada besok punya aktivitas ada yang terkurang terus udinasa akhirnya fakrou mata ya minal Quran sementara nak bengi gue buah piro kadari onok macane kur akhirnya terus guru-guru kita nyari atno dia kali menembak ke jowo minimal kulhu hujung gue nak dalu mau cokul ini gue pengganti kiamul ijazah cukup kulhu bar saya nanti kulhu cukup semua cukup karena kiai sing rontok engkek tambah kulhu be ayat kursi cum mau nasi rontok toriko kulhu ayat kursi akhir bakoroh muawidatun tuh tambah tambahin nih mau nasi rontok soleh mana tambahin nih cum sabaha mau nasi terlalu khusuk tabarok tabarok Nah <laughs> aku fatwaku itu gak mengikat. Wae mata ya saro minal Quran sing gampang. Gampang yo kulhu. <laughs> ribet. Ngadepi Islam kok kowe ribet ribet. Ribet ribet. alasan Alasane masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, asale metu tauhid ya, taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Mane taat sing gampang wae, ora usah berlebi dan faqra'u matayassara minal Qur'an. Wanas khobat disari hilan nasa sebagian syariat Kajian Nabi bil ba'di klan sebagian siya Jadi apa? di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasah mansuh ajis ngoleh no siro membolehkan no siro wama fi dalan ora ono ing dalam iki lahu elinasi min hudin utai barang sing angel maksudnya hudin itu kekurangan utawa sing dadi angel jadi kejadian ini ndak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam karena begini gih nasah mansuh itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi jadi orang Yahudi itu cerdas-cerdas belum pernah ada peristiwa ya tentu ini tidak akabirus sohaba seorang lagi ini tidak akabirus sohaba belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa Nasamansu saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam mereka cara pandang gini ungzuru ila Muhammad yatahayyaru fi dini yakhiru fi dini yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra wa yujibu yauman wa yuharrimu ukhra dibully. dibuli cara saiki mbek cara saiki dibuli Delok Muhammad balamu lho sing mbok agul-agul lho jare Sayyidul Anbiya. Muhammad ku bingung, saiki ngomong A sesuk ngomong B. Bar ngomong B sesuk ngomong C. Jadi Nasamansu dimanfaatkan oleh Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelan. Mulane wa ma lahu fi min ghaddi ini tidak mengurangi derajatnya kanjeng Muhammad sama sekali. Karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi Masyur, wa idza badalna Ayat maka na ayah terus ana jumlah muktaridah wallahu a'lamu bima yunazzil iku jumlah muktaridah qalu innama anta muftar jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok ya saya ulang lagi ya tentu ini tidak akabirus sahabat orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi bung Yahudi mereka oleh provokasi Dok Muhammad ku bingung. Wong ngomong A kok saiki ngomong B. Akhirnya terus ya tentu yang akabiru sahabat belo. Makanya nasa manusia itu, kue nak gaya ta'rif itu gini, kue nak bentir ridhani Allah, melani ridhani Allah itu paling parah itu nganggu ilmu paling parah nganggu nopo ilmu. Kue nak narifin nasa manusia ini loh, ben kita bener ya. Satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi, bermudah. Faham ya? Mergo nak nasa mansu buat tarif ini resiko. Iki rumah ya. Allah itu menentukan satu hukum. Bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif, kurang efektif, terus digenti. Kesannya kan Allah itu mengevaluasi. Itu kafir. Ya. Faham ya? Wong Allah kok ngeva? Kan koyok koyok, wah keputusan itu gak pas tak genti ya? Kan kafir. Sing bener biye. Dari awal Allah nganggap hukum ini memang berdurasi. Faham ya? setelah durasinya habis ya sudah ganti paham ya beda kan rasanya kayak aku misalnya kue anyaran mondok nih gini tak barong wong Islam anyaran misalnya biar roh ya gak makan pager misalnya nah suatu saat tak kandani cung sholat kau beliah lah mereka Islamnya suwi misalnya nah ngembarno iki adalah hukum sing dari awal tak anggap dua mudah paham ya dong ya nah makanya penting ya ulama itu tetap penting terus makanya kalau seperti itu ya gimana ini loh ibumu yang ngerti anak kue walong wulan aja nggak tuh susu gitu. tapi ibumu yang ngerti suatu saat anak ibu ngopi ngopi gitu. nah ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti suatu saat ini ngopi ya rokokan barang gitu. itu nasa manso pun normal karena masa nyusui entek dan arah nasa manso wis brewon cek nyusu <laughs> dong ya Wis pokoknya ngono paham ya gedang to. Ben kowe ora terprovokasi wong Yahudi, Bang. Dadi wong Yahudi malah sing goblok nak samanso iku normal, apa? Normal. Kok kowe ning pondok ini wae diwaseli. Supaya nak tuwek yang ngirimi ibu ngeke ibu. Dhisik ning pondok dikeki supaya nak tuwek ngeke ibu. Bareng wis tuwek di rumah ibu eh. Ibu geblek ta ora? Nanti mulai bojone titip nombok eh, putune titip nombok eh. Nanti mbok mati. Wong ngono ora ana perkembangan jenenge, apa? Padahal mbokmu mandokno kowe tak pondokno ben suatu saat mandiri ngrumat aku. Udah <laughs> boleh nganti tua di rumah. Bareng ngelunga, "Bu, niki lho anak putune jenengan rumat, jenenge putu di rumat bae." <laughs> Aduh bar saya you know. ngono. nasah-nasah manso iku satu peristiwa sing nggo jurus wong Yahudi apa wa idza badalna ayatam maka ana ayah sajane niku wakaf mergo terjumlah mutarido wa wallahu a'lamu bima yunazil terus qalu innama anta muftaran iku sing disebut pangeran saya qulu sufaha umnan nasi ma wallahum ang kiblatih mulati kanu aliyat terus riyen nabi madhep Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi madhep ke kiblat Lha iku mangkel wong Yahudi entek ngamek. Karena ketika Nabi madhep Baitul Maqdis iku Nabi iso dinyek wong Yahudi. Muhammad tuh capek. Ya bener Nabi anyaran tapi cek di akhlak. Ya kok kiblate cek anut kiblat kita, rupane Baitul Maqdis sohrah ya. Wong Yahudi ora ajar. Muhammad itu ya ji'u ubidinen jadid. Dene nggo wajaran anyar, tapi cek di sopan. Mereka madhep Baitul Maqdis berarti ya tapi kiblatana. Dene cek anut kiblatku. Capek, dagem di akhlak. Lah Nabi yo tersiksa, mergo Nabi pirsa kiblat lebih tua itu Ka'bah. Mulane dari dawuh pengiran, qad naro taqallu bawa jika fis sama. Falan wal yanaka kiblatan taru. Nabi ku pirsa anak Ka Masjid Aqsa Ka'bah tuwa Ka'bah. Ah, Nabi yo tersiksa. Wis ngono dianggap anut wong Yahudi. Cara Jawa kan yo mangkel, meskipun Nabi ora mangkel, tapi cara umumnya wong yo mangkel. Akhirnya bi Allah dirubah jadi madhep Ka'bah. Gendiran Yahudi komentar. Wingi tak lem di akhlak kok saiki ora di akhlak meneh <laughs> perkara saiki wadhe apa? Wadhe Ka'bah. Lah itu berarti nasa manso kan di internal, di internal Islam sendiri pernah madhep Baitul Maqdis kemudian rubah ke Ka'bah. Lah iku wa nasho ba'di syar'ihi bil ba'di ajis napa? Ajis wa ma fi dzalahu min hoddi. itu semuanya tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu kathiratun khurur minha kalamu wahi mu'jizul basar Wa mu'jizatu tapi bura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iku kathiratun akeh banget hurorun tur jumlorot koyok sinar Hurorun itu pokoknya bersinar atau bercahaya Minha kang iku setengah sanging mu'jizat kalamu wahu Allah rupani Qur'an Mu'jizul basari kang ngapesno manusia Ai anil etian bimislih napa? Ai anil etian bimislih. sing ngapesno manusa yang tidak akan bisa mengarang seperti Qur'an.